Bonjour à tous Semaine 2, on y va direct. Vous savez le truc normalement. Konshu wa shizuka deshita. Honto do kore sare kore sare takoto o nozoite. Euh, 車の中女は自転車嫌いです。ここに自転車する危険危険危険なです。じゃあアパートまで仕事しました。 良くないです。ここに、おじいさん、おじいさんで、おじいさんと住んでいます。誰は楽しくないです。楽しくないです。でも大丈夫です。今から にしゅに友達と住んでいます。楽しみ、楽しみ。えー、日本語で、日本語をたくさんします。うん たくさん勉強します。日本語をたくさん勉強します。タンデム、タンデムで日本人と話す。見てありがとう。見てありがとう。またね